5. Dinleyelim ve yazalım. Araba. Bebek. Cetvel. Çanta. Deniz. Elma. Fındık. Göz. Halı ıspanak, inek, jeton, köpek, limon, merdiven, nar, otobüs, ördek, portakal, radyo, saat, şemsiye, tavuk, uçak, üzüm, vazo, yıldız, zürafa.